стою, снимаю, мне говорю, девушка, давайте мы далеко дадим, потому что здесь поборитесь. Такая, ой, давайте. Итог. Итог, я продолжила снимать трансляцию. Обидно. Ниже встань, работай. Спрошу Юльку, куда она идет? Работай, работай, сам. Всю Юлю, куда она пошла? Работай, вот так. До конца! До конца! Ноги, ноги, ноги, ноги, ноги, ноги! Отсидись, отпусти! не работает. Снимай, Русин, снимай. Стой, стой, работай, работай, работай, а, Тонали, работай, все время работай. А, смотри, финал первое-второе место. Сам работай, сам. Поработай, поработай. Без ну захват, Борис, без захват, Борис. Загружай! Погнали! Не останавливайся! Максимально близкую картинку. Давай! Давай, давай! Не расслабляйся, давай работай уверенно, Али, не останавливайся. Давай, сам работай. Поборись, Алишка, Тренер. поборись, поборись. Точнее, боковой. внутри судья. все равно боковой идет. Он, он, кадр мешает. Хорошо, работай. Проход смотри, ноги не давай. Не расслабляйся. Вытащи, вытащи. Nogi de pra buscar. Nogi Отлично. Ты фото отправила? Хорошо. Ноги не пропускай. Ноги не пропускай. Жоши, Мари, залишка, Жоши. Не пропускай ноги. было с 11 утра. Проваливай его, проваливай, покажи! Проваливай! Проваливай! печально. Эй, Justin, good job. Что ты на ребенка вообще пиздишь, что вы? Один год не слышала чисто. Конечно. Али, Жосик! Захват не лет, ноги смотри. Эй, на ребенка не жалуйся! Али, у нас стало! Жосик, встречай его! Встречай, не лезь на Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, Sure.